नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा आज चाहिँ हामीहरू भिडियोमा हामीले कसरी चाहिँ इफेक्ट हाल्न सक्छौँ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ हामीले भिडियोमा इफेक्ट्स हाल्नको लागि तपाईँले माथितिर इफेक्ट्समा जानुहोस् र तपाईँको राइट साइडमा यसरी प्यानल आउँछ र तपाईँले एउटा फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ भिडियो इफेक्ट्स भनेर लेखेको छ सो हामीले यो फोल्डरलाई चाहिँ एक्सपोज गर्छौँ त्यसपछि तपाईँले धेरै फोल्डरहरू जस्तै कि adjust blur and sharpen channel colour correction र थुप्रै तपाईँले कुराहरू चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सो आज चाहिँ हामीहरू केही एफेक्ट्सहरू चाहिँ हामीहरू हाल्नेछौँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू गसियन ब्लर चाहिँ हाल्नेछौँ सो हामीले ब्लर एन्ड सार्पेनको भित्रतिर तपाईँले गसियन ब्लर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ड्र्याग गर्ने र यहाँतिर यसरी लिएर आउने यो लिएर आइसकेपछि तपाईँले इफेक्ट कन्ट्रोलमा एउटा गसियन ब्लर भन्ने एउटा प्यानल एड भएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले ब्लरिनेसबाट यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ र एउटा प्रब्लम आइरहेछ यो साइडमा चाहिँ ब्लर स्प्रिड भएर गएको छ सो हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि रिपिट इज पिक्सल्समा हामीहरू क्लिक गर्छौँ र तपाईँले जति ब्लर गर्ने हो यसरी ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ अब यही कुरामा चाहिँ हामीहरू अलिकति क्रिएटिभ तरिकाले सोचौँ सो हामीले फर्स्टमा चाहिँ ब्लर गर्ने र बिस्तारै चाहिँ क्लियर हुँदै जाने सो त्यो गर्नको लागि हामीहरू टोगल एनिमेसनमा यसरी टिक गर्छौँ यो गर्ने बित्तिकै हामीहरू यसरी ब्लर बढाइदिन्छौँ र यहाँतिर गइसकेपछि हामीहरू ब्लरलाई यसरी कम गर्छौँ अब चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ हामीहरू हेर्छौँ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को इफेक्ट जुन चाहिँ रहेको छ ब्ल्याक एन्ड वाइट त्यो पनि हामीहरू हालेर हेर्छौँ सो त्यसको लागि म white black and white effect चाहिँ यसरी तानेर फरेस्टमा चाहिँ हालिदिन्छु यो गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो छ र ब्ल्याक एन्ड वाइट हाल्ने बित्तिकै यस्तो भएको छ यो चाहिँ मोनोक्रोमेटिक भएको छ अब तपाईँले अर्को इफेक्ट्सहरू पनि यसरी हाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले भिडियो इफेक्ट्समा गएर मैले भिआर ब्लूमा हाल्छु र के हुन्छ हामीहरू हेर्नेछौँ सो यसमा चाहिँ हामीहरू टोगल एनिमेसन चाहिँ हालिदिन्छौँ अब चाहिँ हामीहरू यसको फाइनल प्रडक्ट हेर्नेछौँ यसरी नै तपाईँले चाहिँ ब्लर गर्न पनि सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट इफेक्ट्सहरू छ र तपाईँले इफेक्टहरूलाई हटाउनको लागि तपाईँले यो इफेक्ट कन्ट्रोलमा जानुहोस् र जुन चाहिँ लिनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले यसमा पनि यो पनि डिलिट गरिदिन्छु र यो पनि डिले गरिदिन्छु अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा ऱ्यान्डम इफेक्ट्सलाई चाहिँ लिएर आउँछौँ जस्तै कि मैले ट्रान्सफर्म चाहिँ लिन्छु र यसमा हालिदिन्छु र यो गर्ने बित्तिकै तपाईँले स्क्रु यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ अनि मैले चाहिँ के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो इफेक्ट्सहरू चाहिँ सबै ट्राई गर्नुहोस् कस्तो एक्सप्लोर गर्नुहोस् जुन चाहिँ अहिले पनि गर्दैछु म चाहिँ प्रिमियम प्रोमा चाहिँ अति धेरै कुराहरू छन् हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जानुपर्छ र आफ्नो भिडियोमा चाहिँ मिल्ने इफेक्ट्सहरू पनि यसरी हाल्न सक्छौँ सो एउटा चाहिँ के प्रब्लम आयो भन्दाखेरि यदि हामीलाई घसियम ब्लर हाल्नु पऱ्यो भने हामीले एउटा एउटा क्लिपमा यसरी हाल्नुपर्छ सो कुनै वे छ त जुनमा चाहिँ डाइरेक्टली हालेर हामीले टेस्टिङ गर्न सक्छौँ सो त्यो गर्नको लागि हामीले एडजस्टमेन्ट लेयर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यहाँ तलतिर न्यू आइटम भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईँले एडजस्टमेन्ट लेयर देख्न सक्नुहुन्छ र ओके गर्नुहोस् र यो एडजस्टमेन्ट लेयर चाहिँ तपाईँले यसरी लिएर आउनुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईँले लेन्थ पनि बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि मलाई घस्याम ब्लर चाहियो यसमा राखिदिन्छु र मैले ब्लर गरिदिन्छु यो गर्ने बित्तिकै सबैमा ब्लर भएको छ सो हामीले मोनोक्रोमेटिक जुन चाहिँ ब्ल्याक एन्ड वाइट छ यो म चाहिँ यसरी लिएर हालिदिन्छु यो हाल्ने बित्तिकै सबै मोनोक्रोमेटिक भएको छ अब तपाईँलाई यतातिर चाहिँदैन भने तपाईँले यसरी कट गर्न सक्नुहुन्छ र यो एडजस्टमेन्ट लेयर चाहिँ यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ सो एकदम इजी भयो नि र यो भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो छ आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye